Tolérance généralisée. Notamment parce que plus de 80% de la population a un portable et que chacun s'est mis à bapesi na nguya mpona yeba ye na baoyo bayebi ye te o bayeba ye eza na makasa kobongola mitema ya bana na ye